огонек Мы горим, но я не таю, ты плывешь как водичка Ты не знала, что я с плавом каленым стал Не зря